2017. Ja, das war schon ein gutes Jahr. Im Januar gab es die Metadex ABC, Metal Force und Paleozoic. Dann kamen Zodiac, Zodiac, Zodiac, Zodiac, Zodiac, Zodiac und Zodiac. Im September wurde Zodiac von Pendulum Magie abgelöst, jedoch nur für einen Monat. Denn dann kamen Spiral, Spiral und Spiral. Zum Jahr kann ich nur sagen, GG.